Se o seu objetivo é ser o rei dos piratas, não vou perder pra você nem a pau! Gear Force! Snake Man! Se prepara! Pega ele, Python! Gomu Gomu no! Agora eu vou te mostrar! Como Gomu no...